Дамга, просыпайся, у нас новая работа. Новый имейл от Ганнера. Нам надо забраться в Тизма Инк и найти там все засекреченные документы, которые сможем. Стеклорез, генератор помех, Эми, зеркало, лазерный резак, модуль взлома, дымовые шашки, мини-камера на голову со временем работы 10 часов, отвертка и остальные очень нужные вещи. Я Корду Растл, он же на десятом этаже? Отлично. Дамга, отключи камеры в вестибюле, перезагрузи щиток в другом конце помещения. Я должен скопировать все, что там есть. Схема здания, список клиентов, пароли, удаленное управление этим компьютером теперь у меня. Скоро закрытие, надо подняться на девятый этаж. В плане помещений там указана подсобка размером 4 квадратных метра. Дамга. Камера на девятом, на 2 минуты. Старый замок и немного магии. <coughs> Конал, я подключился к их локальной сети. Каждому кабинету соответствует один или два компьютера – но они соединены чем-то еще, похоже на вирус, использующий компьютеры для связки в одну сеть. Только тут вся информация как будто уходит в никуда, э, поток файлов исчезает. Несколько кабинетов максимально оторваны от возможности подключения извне. Смарт-электроника отсутствует. Камер нет, информации нет. Тебе надо проверить их все. 11 167, 80 21, 10 254 и 40 30. Дамга, дай мне схему обхода этажей охраны, их вооружения, часы обхода и численность в настоящий момент. Уже в напульснике. 40 минут, я могу выходить. Говори, если нахожусь вблизи охранников. Сначала обследуй 10 и 11 этажи, а после спустись на 8, дальше на 4 и потом спокойно домой через главный вход. Очень весело. Зафиксируй в системе, что я вышел из здания. Сделал. Погоди. Поток данных. Он активизировался. Только в никуда. Я не понимаю. Когда будешь передвигаться в ниндзя-стиле, не забудь напоминать, какие камеры не должны тебя видеть. Совмести свое передвижение с охраной. У каждого из них есть наушник. Он немного помешает слышать окружение, но включить в нем помехи или поставить запись разговора я не могу. Только отключить и только в какой-то области. Решай сам. Четыре комнаты запираются на электронный, биометрический и цилиндрический замок. Отмычки при тебе, к электронике ключи я подберу с 30% вероятностью. Контрольный блок находится внутри каждой комнаты. Свой источник питания. Изолирован. Не подобраться. Скорее всего, внутри датчики движения. Какие там еще приколы могут скрываться, даже предположить боюсь. Тогда нужна камера и сам охранник, прибежавший на сигнализацию. Дверь он не откроет. Ты только усилишь наблюдение за этими участками. Биометрика все портит. Отпечатка нет, а открыв дверь, ты тут же оповестишь всех. Хотя я попытаюсь сделать так, чтобы никто об этом не узнал, но... Там же нужно чем-то дышать? Согласно плану здания, там есть вентиляционные трубы диаметром 20 сантиметров, четыре штуки, выходят на задний двор здания. Тебе понадобится кабинет на этаж выше, оптоволокно и дрель. Там тоже датчики движения, электронный замок, но там легко перекусить провода. Щитки, откуда питается каждый нужный этаж, находятся в комнатах 11134, 134, 10120, 12, я пометил тебе их на компьютере. Каждой позиции в щитке соответствуют 4 комнаты. После надо будет все вернуть на место, чтобы не заметили. В принципе, можешь отключить весь этаж, но тут велика вероятность, что тебя заметят. Попробуй оставить включенным свет в коридорах. Мне необходимо пробраться в эти комнаты, несмотря на защиту. Вентиляциями я ничего не добьюсь. Хотя подожди, внутри камер нет? Неизвестно. Скорее всего, есть и запись. Идет на жесткий диск, который расположен там же. Надеюсь, там есть стакан, можно увидеть отпечатки. Только захватить стакан нечем. Эй, ниндзя, про датчики движения не забывай. Замыканием шлейфа ты подставишь себя. Надо залепить извещатель в ту секунду, пока он не послал опять сигнал. Двигаю к щитку. Отключил. А ты на каком этаже? На десятом. Твою мать, рядом охранник. Он пялится на дверь. Замри. Спокойно, он ушел. Давай. Закрепил трос. Вылез на улицу. Окно прикрыл. Надо сломать вентили или камера превратится в кашу. Протягиваю камеру. Датчики в потолке с двух сторон. Мигают каждые две секунды. Камера одна. Лазеров не вижу. Пытаюсь залепить. Получилось! Камера, похоже, никуда картинку не отправляет. Вижу мышку, но она с проводами. Стакана нет. Пузырек с таблетками! Тащу! Снял отпечатки. Возвращаюсь. И не думай, сейчас мимо проходит патруль. Так, вперед. Четыре кабинета я неделю буду скрывать. Надо придумать что-то другое. Постучись и попросись войти. Что мне делать? Я около 10-254. Пока что вскрою эту дверь. Как пройти к остальным, мы потом придумаем. Карточку мы вовремя отсканировали. У тебя 30 секунд до того, как попадешь в поле зрения охранника. Действуй. Я внутри. О господи, камера пишет и отправляет данные в соседний кабинет. Есть ключ-карта к нему. А, не надо. Тут простой цилиндрический замок и кодовый. Сейчас взломаю. В соседнем кабинете все на бумагах. Подожди. Я вижу небольшой зазор в стене. Да, я смог открыть. Тут информации не унести. Я закончил. Иду в соседний кабинет. Краска на датчиках движения растворится через 15 минут. Так, на месте. Скрывая корпус компьютера. Ты камеры в коридоре выключил? Включил прямую трансляцию на TQ. Уже 700 зрителей. Комментарии почитать? Ладно, мне пора сваливать. Я не могу тут находиться еще больше. Записи стерты. Я их заменил на два предыдущих часа. Информацию с жестких дисков я скопировал. Эм, не спеши. Размести пару камер перед рабочими столами. Перед тем, как будешь уходить. Тебе свалить можно только в кладовку, откуда ты пришел. Через 10 секунд охранник поравняется с твоей дверью. Хорошо, двигаю. Отлично, Коннелл. Все, что ты достал, зашифровано. Но это уже не твоя проблема. Фотографии хорошие, спасибо. У нас кто-то крадет исследование, но мы его скоро найдем. Хорошо. Я буду у Винса, если понадоблюсь. Коннелл, где ты был весь месяц? Работа. Меня позвал Раферти. А, тогда не буду влезать. Заходил Дамга и просил оставить несколько эми-гранат и глашары. Но это все земное. Посмотри сюда, я сократил время дешифровки на 10%. Но это все равно занимает столетие. Теперь десятилетие, если мне удастся подключить разработки Олша. Так в чем проблема? До Олша сейчас не добраться. Он занят сейчас параллельно двумя проектами. Один новый, сверхсекретный, бла-бла-бла о том, что нам бла-бла-бла нельзя знать. И в середине разработки алгоритма потребления топлива... О, а, интересно. Это тот контракт для новой АЭС, поступивший к нам полгода назад? Он самый. Теперь КПД должен возрасти на 800%. Правда, всю конструкцию придется переделать, но заказчики к этому готовы. Конал, зайди ко мне. Принято. Сейчас буду. Слушаю. Что случилось? Дешифровка показала, что данные сливались через Организацию по защите окружающей среды. Что? Как окружающая среда соотносится с разработкой ядерных двигателей? Они брали данные по загрязнению, обрабатывали их и отсылали результаты нам, чтобы мы вносили коррективы в разработку. Разве почта не просматривается в программе контейнере? просматривалось, но это наставил там бэкдор, и они через него заразили сеть. Что от меня требуется? Найди Этана и узнай все, что сможешь. Есть. Здравствуйте, меня позвал Этан Уолш, но номер его квартиры я забыл. О, спасибо. Седьмой этаж, 34 дверь. Этан, открой! Дамга, ты здесь? Да. Что с тобой случилось? Меня вырубили. Подошли сзади. Плохо дело. Этан в сопровождении какого-то человека ушел полчаса назад из дома. Что делать? Ты отслеживаешь их нахождение? Да, два квада следят за ними с момента выхода из дома. Отлично, а что с квартирой? Запусти сканер. Так, тут много приборов прослушки. Вау, их 16 штук. Кидай Эми гранату, а после включи помехи, иначе взболтнешь лишнего в их микрофоны. Я отправил тебе на напульсник схему, где надо разместить камеры. Отлично, вижу тебя. Дамга, у него тут даже нет компьютера. Он сюда не вернется. Ошибаешься. У вас точно стены около лампы кнопка. Надеюсь, после нашей Эми она еще работает. Ладно, перестарались. Простучи стену и найди пустоты. <coughs> Я весь штукатурки, <coughs> а жесткие диски изъяты. Вытащи процессор, он мне пригодится. И контроллер принтера. Точно, можно же посмотреть его последние распечатки. Где-то здесь мы ставили микрофон для прослушки. Уолш его разбил. Нет времени, немедленно выметайся оттуда. У тебя минута или тебя схватят копы. Слева есть запасная лестница. Давай туда. Ладно, я домой. Нет, принеси мне контроллер и процессор. Туда же вшит отпечаток Этана. Возможно, он решил добавить еще чей-то. Хорошо, а где-то парочка сейчас. Вызови к ним полицию. Они заехали в район 11, а там Квада отследили их вплоть до здания. И знаешь, что это за здание? The Quadrant. Быть не может. Может, а самое плохое, что происходящее внутри, мне неизвестно. Ладно, пусть Квады продолжают наблюдение, а я домой. Вечером мы навестим их. Готовься, будет сложно. Я не успею дописать вирус. Ничего страшного, допишешь после. Так, кусачки, болванка для отпечатков, дымовая, световая, эми, сканер электроники, отвертка. Дамга, ты готов? Нет, подожди, у меня проблема. Что-то серьезное? Сложный уровень. Черт, надо было просить Винса. Да подожди, не переживай. Из-за тебя чуть бсот не вылетел. Готов. Так, нам надо попасть в локальную сеть и закинуть туда Трояна. Дальше по ситуации. Тогда тебе нужен любой свободный кабинет. Мой друг рассказывал, что компьютеры на каждом этаже объединены в одну связку, которая имеет общий пул, неизвестно где расположенный. На каждом этаже присутствует такой пул, а сами они тоже в связке. Хитрожопым способом эти связки отделены друг от друга. Сложная система, сами делали. Тебе проще подключиться к роутеру и перехватить данные. Уже попробовал. Wi-Fi только для посетителей. Они используют кабель. Тогда поднимись на третий этаж, там должно быть помещение с камерами. Мне нужна картинка. Там четыре человека, их не выманить. Я повешу камеру напротив их монитора, а сам попробую покопаться в щитке. Только не строй себя Теслу и не отключай электричество. Блин, зря я это сказал. А это идея. Но я под камерами. И тут много людей. Что делать? Дождусь ночи, но камеры остаются. Дамга, есть варианты? Помехи не сработают. Лучше засвети им объективы. На всякий случай отправляйся в туалет. Там, судя по плану здания, есть окно, через которое сможешь попасть в кабинет зама. Он через час уйдет. Я не смогу зарегистрировать тебя ушедшим. У них безопасность на высоте. Датчики должны распознать твое лицо на выходе. Если тебя не найдут... Они тут что, софт для национальной обороны делают? Почему так сложно? Я не знаю, что делать. Придется уйти. Погоди, с тобой кое-кто хочет поговорить. Подключаю. Конал, чем занимаешься? Гана, добрый вечер. Я у любителей взламывать сети и размещать видосики. Но мне не пройти. Везде камеры и охрана. Ничего не сделать. Щиток из строя не вывести? Поднимись на крышу, я запрошу у Алекса план здания. Наверху должна быть вентиляция. Там тоже камеры. План не нужен, у меня есть. Зачем мне вентиляция? Если они не ставили Эми ловушек, то по вентиляции спусти туда голошары. Поднимется шум. Мне нужно пробраться в комнату охраны. Не исключено, что записи дублируются на ресепшн. Ладно, делай так. Замкни лампы, чтобы свет выключил на всех этажах. Наш человек придет и обеспечит тебе доступ в некоторые комнаты. Данга, у тебя будет меньше полуминуты, чтобы получить контроль над камерами. Понял. Сейчас доработаю программу. Он должен скинуть ее на флешку и ставить в компьютер. Коннелл, я отправил тебе копию. Сделай болванку как сможешь. Так, я нашел слепую зону и кинул мини-заряд в коробку. Лампы и розетки отключились. Нам уже поступил вызов. Через полчаса человек будет на месте. Проверь на пульсник, там будет маршрут его передвижения. Я дал ему команду отрубить щиток на минуту. Камеры отключатся. Хорошо, буду ждать. Коннелл, камеры отключены. Принял. Я на крыше. Спускаю к охранникам домовую. Бегу вниз. Перед их дверью галашар. Так, они выбежали, я внутри. Дамга, быстрее! Делаю, что могу. Жди, пока установи камеры. Поставил одну. Микрофон закинул под панели под стул. Вторая камера в углу. Дамга, мать твою, они сейчас войдут! Готово. Убирайся оттуда. А хотели все по-тихому сделать. Я спускаюсь на этаж ниже. Вижу изображение с камер. И это все, что у меня есть. Тебе придется уйти оттуда, а зайти через окно. Хорошо, я пойду пока поем. Дамга, здание охраняется круглосуточно. Патрули и квадров, видеокамеры и сотрудники внутри. Варианты? Камеры я возьму на себя. А квады ты можешь и бутылками позбивать. Это, конечно, круто, но столько бутылок я не взял. Смотри на напульсник. Они летают в выделенном секторе с определенным алгоритмом так, чтобы ни один участок не выходил из зоны видимости. У тебя нет шансов. Если бросишь световую, заметят. Попадешь в зону видимости. До свидания. Остается по воздуху или под землей. Я проверю люки. Возможно, а...